қасіретті қаңтар оқиғасы кезінде сіздер ел тағдырына жауапкершіліктің үлгісін көрсетіңіздер сол күндерде мұнда адам өлімі болған жоқ мемлекеттік және қоғамдық орындар шабуылға ұшыраған жоқ елге жанашырлық деген міне осы шын мәнінде адам өмірінен қымбат ештеңе жоқ қандай күрделі мәселенің өзін айқай шу дау дамайсыз сабырмен шешуге болады біз ішкі және сыртқы саясатта осы ұстанымды сақтаймыз өйткені тұрақтылық татулық және тыныштық барлық табыстың көзі бұл ақиқат жалпы бізге ең алдымен заң мен тәртіп керек заңдарымыз әділ тәртібіміз қатаң болуға тиіс қазіргі жағдайда басқаша болу мүмкін емес тұрақтылық тыныштық болмаса ешқандай даму болмайды